Pasilio honen ostean, hoget bat garren mendeko bakearen gelara heltzen gara, non oso garrantzitsua den ulertzea, gatazka itxak ez duela zertan eduki behar esan nahi negatiborik, eta bai ordea, hasi aldaketara bideratzen gaituen momentua. Ondo ez doazen gauza konpotxeko aukera da, eta zeintzuk dira erramienta edo tresna egokinak bakearen alde lan egiteko? Zein tresna erabil detxakegu gure eguneroko gatazka konpontzeko, irmotasunez hitz egitea, giza eskubideak errespetatzea, bestearen lekuan jartzea, iritsi desberdinak entzutea edota amankumonean duguna bilatzea, bezalako tresna errazak, baina aldi berean oso zailak erabil ditzakegu. Indarkeria zuzena, fisikoa, itxeskoa edo ikus daitekena, izosmendiaren punta da, bere osotasuna osotzen duen euneko amarra baino ez, baina gainontzeko euneko larogeta marra, uraren azpian dagoena hori da zati garrantzitsuena. Ikusten ez den indarkeria, estrukturala eta kulturala. Hauek dira indarkeria zuzena eragiten dutenak. Indarkeria zuzenaren adibide ugari ditugu, bata abestea jotzea, iraintzea, gauzak apurtzea eta bar. Indarkeria estrukturalaren adibide bat baztertzea izango litzateke. Indarkeria kulturalaren adibideak sexismoa, arrasakeria, zein hizkuntza mitzatzea erabitzeko, erabakitzeko askatasuna. Gaur egun bakearen alde lan egiteko isozmendi horri buelta eman behar diogu. Estrukturak eraldatuz, indarkeriaren kultura mundu justu bategantik aldatuz.